जस्ट लिङ्क क्लिक गरेर कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ डलर कमाउने स्टेप बाई स्टेप म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु र अन्तिमसम्म जसले हेर्नुहुन्छ तपाईँले डेफिनेटली यो भिडियोबाट एकदमै धेरै प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले थम्नेलमा देखिसक्नुभयो टु हन्ड्रेडदेखि ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड डलर कसरी लिङ्क जस्ट क्लिक गरेर मात्र चाहिँ इन्कम गर्ने भन्ने पनि so Welcome back to Simon Rai YouTube channel. It's me, Simon Rai, 21 years old, young online digital entrepreneur, especially stock investor as well. Since 2001, I stock invest सेक्टरमा पनि मैले काम गर्दै राखेको छु सँगसँगै डिजिटल एन्टरप्रेन्यरसिप त मेरो फेभरेट नै हो र डिजिटल एन्टरप्रेन्यरसिप मध्ये best affiliate marketing हो र मेरो करियरको टर्निङ पोइन्ट नै एफिलिएट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीबाट भएको र डेफिनेटली मैले आफ्नो सोसियल मिडिया साइट्सहरूमा सेयर गरिराखेको छु I make twenty fifty one lakh two lakh five लाखको टर्न ओभर पर मन्थ लिएर आएको हुन्छु जस्ट एफिलिएट मार्केटिङ गरेर मात्र सो तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिङ तपाईँहरूले पनि टर्न ओभर ल्याउन सक्नुहुन्छ एफिलिएट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीबाट र मैले एकदमै ठुलो एउटा जर्नी क्रिएट गरेको छु एउटा स्टोरी क्रिएट गरेको छु अनलाइन एफिलिएट इन्डस्ट्रीमा र जति पनि मेरो करियरमा सिन्स टु थाउजन्ड एटिनबाट युएस कम्पनी एउटा इजियोनअपबाट स्टार्ट गर्ने हो न आज पनि वर्ल्ड वाइड हामीले इजियोनअप आउट अफ कन्ट्रीहरूमा विशेष हामीले चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ काम गर्छौँ भने साइमोन जोन डट कम नेपालीहरूको लागि भनेर हामीले नेपाली भर्जनमा चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङको प्लेटफर्म क्रिएट गरेका छौँ जहाँ चाहिँ मानिसहरू आएर काम गर्न सक्छन् सिक्न सक्छन् सँगसँगै लन्च गर्न सक्छन् त्यो फेसिलिटिजहरू हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरेका छौँ सो आज तिनीहरूको कुरा नगरिकन अलिकति फरक एउटा one of my favourite company click dot यस क्लिक ब्याङ्क डट कममा पनि तपाईँले चाहिँ सिकेर चाहिँ काम गर्नुभयो भने डेफिनेटली फोर थाउजन्डदेखि seven eight twelve thousand gain गर्नु कुनै चाहिँ ठुलो कुरा छैन क्लिक पनि एफिलेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा पनि प्रडक्टको छ नि तपाईँको चाहिँ प्रडक्टको क्याटेगोरी हुन्छ मेरो क्लास एटेम्प गर्नुहोला तपाईँहरूले चाहिँ सोसियल मिडियामा मेसेज गर्नुहोला तपाईँहरूलाई म डेफिनेटली पनि सिकाउने नै छु र लाइभ वेबिनारहरू मैले अनाउन्स गरिराखेको हुन्छु सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले किप इन टच रहनुहोस् सिक्नुहोस् प्रफिट गेन गर्नुहोस् द्याट्स इट तपाईँहरूले प्रफिट गेन गर्नुहोस् राइट सो जो कारणले गर्दा एफिलिएट मार्केटिङमा पनि तपाईँको चाहिँ digital product one of my favourite हो digital product so ClickBank dot com चाहिँ विशेष गरेर डिजिटल प्रडक्टको लागि एकदमै बेस्ट प्लेटफर्म हो जस्तै हाम्रो easy one of Simon John dot com जस्तै क्लिक ब्याङ्क पनि one of the best affiliate program हो डिजिटल प्रडक्टको लागि सो यहाँमा तपाईँहरूलाई दुईवटा वे चाहिँ सिकाउन गइराखेको छु टु वेज तपाईँको चाहिँ क्लिक ब्याङ्कबाट कसरी चाहिँ इन्कम गर्ने तपाईँको normally two four thousand dollar seven thousand dollar सँगसँगै तपाईँले चाहिँ जस्ट लिङ्क क्लिक गरेर मात्र कसरी चाहिँ टु फोर थाउजन्ड डलरको चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने म स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउन गइराखेको छु सो हियर वी गो म तपाईँहरूलाई चाहिँ जम्प गर्न चाहन्छु यहाँबाट तपाईँहरूलाई म डाइरेक्टली मेरो ब्राउजरमा तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु तपाईँहरू यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ क्लिक ब्याङ्क डट कममा तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछु क्लिक ब्याङ्क डट कममा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट रेजिस्टर गर्न एकदमै प्रोसेस प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ एकदमै स्ट्रिक्ट छ यो कम्पनीको रुल्स एन्ड देन आफ्टर तपाईँहरूले जब रेजिस्टर गरिसक्नुहुन्छ मेरो रेजिस्टर अलरेडी छ साइन अप छ सो लगइन म तपाईँहरूलाई गर्छु र तपाईँहरू किप इन टच जो जति रहनु भएको छ सायदै तपाईँहरूले क्रिएट पनि गर्नुभएको होला आफ्नो अकाउन्ट क्लिक ब्याङ्क डट कममा जसले चाहिँ नेपाली भर्जनको affiliate marketing training step by step जसले चाहिँ सिक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई त डेफिनेटली सहज भएकै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई र भएको पनि छ डेफिनेटली पनि धेरैजना स्टुडेन्टहरूले भने पनि राख्नु भएको छ धेरै हेल्प भयो आफूले मार्केटिङ गर्नलाई भनेर सो यहाँबाट यसरी लगइन गरिसके पछाडि तपाईँको आफ्नो साइनअप भइसकेको छ मेरो चाहिँ यसरी लगइन गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँहरू कहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एफिलेट मार्केटिङको यो मार्केट एफिलेट मार्केट प्लेसमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ र एफिलेट मार्केट प्लेसमा तपाईँहरू गइसके पछाडि यहाँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको प्रडक्ट्सहरू हुन्छ ओके सो अन्तिमसम्म जो रह्यो रहेर स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुहुन्छ दुईवटा विशेष हाई इन्कम गर्ने र लो इन्कम गर्ने है हाई लो म तपाईँहरूलाई यहाँ सो गर्न गइराखेको छु यसरी तपाईँहरूले मार्केट प्लेसमा गइसके पछाडि यहाँभित्र कसरी अकाउन्टहरू म्यानेज गर्ने सबै डिटेल्सहरू जो एफिलेट मार्केटिङ कोर्स एटेन्ड गर्नुभएको छ नेपाली भर्जनको साइमोन जोन डट कमबाट तपाईँहरूको लागि विशेष एकदम एकदम स्पेसियल छ यो कोर्स है सो यस पछाडि तपाईँले यहाँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको प्रडक्ट्सहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ मैले भने डिजिटल प्रडक्टसँग रिलेटेड धेरै प्रडक्ट्सहरू यहाँ चाहिँ इन्क्लुड छन् र फिजिकल प्रडक्ट्स पनि केही हदसम्म छ मोस्टली यहाँ डिजिटल प्रडक्ट छ जस्तो यहाँमध्ये तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा प्रडक्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज म फर्स्टकै चुज गरौँ है त आर्ट्स एन्ड इन्टरटेनमेन्ट रिलेट म प्रडक्ट हेर्छु राइट यो प्रडक्टमा तपाईँहरू गइसके पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो प्रडक्ट तपाईँले प्रमोट गर्नुभयो भने twenty one dollar per sale तपाईँको twenty one point fifty three dollar त फिफ्टी थ्री सेन्ट डलर तपाईँले चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ राइट पर सेल तपाईँको नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो ड यो प्रमोट गर्नुभयो भने twenty five point thirty four cent dollar तपाईँले गेन गर्नुहुन्छ पर सेल होइन यसरी तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट नर्मल्ली फिफ्टी पर्सेन्टदेखि seventy percent seventy five percent eighty पर्सेन्टसम्मको कमिसन छ विशेष गरेर डिजिटल प्रडक्टमा one of my favourite product हो अझ हाई टिकेट प्रडक्ट यो एकदम कम्प्लिकेटेड जस्तै छ तर एकदम इजी छ जो सिकेर चाहिँ बढ्नुहुन्छ नि तपाईँको प्रडक्टभित्रको क्याटेगोरी अझ प्रडक्टमा पनि तपाईँको चाहिँ फिजिकल डिजिटल तपाईँको चाहिँ लो टिकेट हाई टिकेट होइन I really love digital product digital प्रडक्टमा पनि हाई टिकट प्रडक्ट र हाई टिकट प्रडक्टै म तपाईँहरूलाई चुज गर्नुहोस् भन्छु म यहाँको सबभन्दा हाई हाईलाई म रोज गर्छु रोज्छु यहाँ म रोज्छु यो seventy one dollar per sale तपाईँको चाहिँ सेभेन्टी वान डलर को चाहिँ म छु ओके सो यो यसको पेजहरू पनि तपाईँले प्रमोट गर्नु अगाडि तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो ल्यान्डिङ पेज चाहिँ यो प्रडक्ट क्रिएटरले चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ त होइन यो कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी उहाँको ल्यान्डिङ पेज छ होइन जहाँ चाहिँ मानिसहरू यो जुन यो कुरासँग इन्ट्रेस्टेड जो चाहिँ सिङ्गिङ होइन स्टेप बाई स्टेप जो चाहिँ सिङ्गिङ सिक्न चाहन्छन् आउट अफ कन्ट्रीमा विशेष गरेर होइन यो त अब मैले नेपाली मार्केटमा प्रमोट गरेकै होइन राइट यो आउट अफ कन्ट्रीहरूमा जुन चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ यो छ होइन जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ आर्टिकल सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एकदमै आर्टिकल अनि सँगसँगै फ्री एड्सहरू कसरी बनाउने चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली म तपाईँहरूलाई यति गाइड गर्नेछु नेक्स्ट स्टेप्सहरूमा जसले चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नुहुन्छ अगाडि बढ्नुहुन्छ डेफिनेटली उहाँहरूलाई मैले गाइड गर्ने नै छु स्टेप बाई स्टेप सो के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसरी आर्टिकलहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ राइट आर्टिकल पनि वान अफ तपाईँको चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हो कि आर्टिकल अपडेट राइट सो यहाँ जाउँ जस्तो एउटा पोस्टलाई म यहीँ एडिट गर्छु जसरी तपाईँहरूले चाहिँ आर्टिकल एकदमै सहज ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ article let's here we go तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ यो आर्टिकल पब्लिस छ अघि भर्खर मैले पब्लिस गरेको थिएँ यसलाई अलिकति म एडिट गर्छु राइट सो तपाईँहरू नेक्स्ट भर्जनमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस जान्नुहुन्न होइन इङ्ग्लिस जान्नुहुन्न जस्ट नेपाली मात्र जानु जान्नुहुन्छ सो तर पनि इङ्ग्लिसमा कसरी चाहिँ आर्टिकल चाहिँ छाप्ने अथवा आर्टिकल लेख्ने त्यो पनि वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट गुगलमा नै ऱ्याङ्किङ नभएको unique content one hundred percent unique कन्टेन्टलाई लिएर कसरी चाहिँ आर्टिकल यसरी लेख्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु डेफिनेटली पनि राइट त्यो पनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु नेक्स्ट स्टेपमा सो यसरी आर्टिकल पब्लिस गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सचेन्ज एप्रुभ हुन्छ राइट एक्सचेन्जबाट अनलाइनमा पैसा नै पैसा हुन्छ हेर्नुहोस् मैले यहीँ पनि दुईवटा वे त सिकाउँदैछु पहिलो त एफिलेट मार्केटिङ एमाजोन नो क्लिक ब्याङ्कको तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु सेकेन्ड भनेको चाहिँ मैले लास्टमा सिकाउने नै छु होइन सिकाउन गइरहेको छु त्योभन्दा अगाडि यो मैले आर्टिकलको पनि थोरै कुरा गरेँ एक्सचेन्ज तपाईँले चाहिँ नर्मली सेभेनदेखि ट्वेन्टीवटा आर्टिकल लेख्नुभयो भने एक्सचेन्ज एप्रुभ हुन्छ एक्सचेन्ज एप्रुभ भइसके पछाडि त्यसबाट छुट्टै तपाईँलाई फेरि इन्कम आउन थाल्छ राइट सो कसरी चाहिँ फ्री फ्रीले तपाईँको चाहिँ युनिक कन्टेन्ट तपाईँले केही पनि विदाउट तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस नजानेर पनि कसरी चाहिँ आर्टिकल पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु सम्भवतः होइन एकर्डिङ टु तपाईँहरूको लाइक्स हेर्छु तपाईँहरूको कतिको चाहिँ यो कमेन्ट्स हेर्छु एन्ड देन आफ्टर त्यो अनुसार म तपाईँहरूको बनाउने छु नेक्स्ट आर्टिकल सम्बन्धी ओके सो यसरी तपाईँहरू गइसके पछाडि तपाईँहरूले आर्टिकल यसरी लेखिसके पछाडि मैले यहाँ डाइरेक्ट म आफ्नो क्लिक ब्याङ्कको लिङ्क जेनेरेट गर्न जाउँ लिङ्क मैले यसको लिङ्क जेनेरेट गर्न जान्छु ओके सो अब यसलाई लिङ्क जेनेरेट गरौँ सो यो लिङ्क कपी गर्छु यो लिङ्क क्लिक गरि कपी गरिसके पछाडि यसलाई सर्टकट बनाउने विभिन्न सफ्टवेयरहरू पाइन्छ जस्तो तपाईँले यो बेड्सले यहीँ पनि छ यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ सर्टकट बनाउन सक्नुहुन्छ होइन यसरी यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ सर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ तर यो बेटली गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको बेटलीले चाहिँ पैसा दिँदैन राइट यस्तो सफ्टवेयर अर्को सफ्टवेयर यस्तै छ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेट सपोज भनौँ न मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो मैले सर्ट बनाएँ जस्तो यो मैले मेरो आर्टिकलमा चाहिँ यो आर्टिकलमा चाहिँ पब्लिस गरेँ कुनै साइडमा चाहिँ यहाँ आएर कुनै यो आर्टिकलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पब्लिस गरेँ मानौ यसलाई चाहिँ पब्लिस गरेँ होइन एन्ड देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ यो पब्लिस गरिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा क्लिक गर्ने साथीहरूले मात्र पनि के गर् गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पर्सेन्ट पाउन सक्छन् तपाईँको चाहिँ पर्सेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि ten cent five cent normally income generate गर्न सक्छन् लेट सपोज मानौँ यो आर्टिकलमा मैले पब्लिस गरेँ भने यसबाट सेन्ट मिल्ने भयो जस्तो त्यस्तो सफ्टवेयर अर्को छ म यहाँ सिकाउन गइराखेको छु मैले भनेको थिएँ सुरुमा नै अर्को छ एउटा सफ्टवेयरको नाम हो त्यो हो एडिएफ डट एलवाई यो सफ्टवेयर छ तपाईँहरू यो यहाँ जान सक्नुहुन्छ A D A D F dot L Y A D F dot L Y यहाँ गइसके पछाडि यो सफ्टवेयरमा तपाईँले क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर्ट युआरएल गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ सर्ट युआरएल गर्नुहोस् ओके सो यो सर्ट युआरएल गरिसके पछाडि अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ तपाईँले आर्टिकल छाप्नुभयो त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ राखिदिनुहोस् फर इक्जाम्पल यो आर्टिकलहरूमा म तपाईँको नर्मल्ली राखिदिन्छु हेर्नुहोस् है नर्मल्ली अब convert into link then then after यसरी चाहिँ यो आर्टिकलहरूमा पब्लिस गर्न सकिन्छ यसलाई एभोइड गरिदिउँ okay so this is the way to make passive income के यो आर्टिकल त तपाईँको चाहिँ फाइभ टेन्स टुवेल्भ इयर्स रहिरहन्छ मसँग होइन यो आर्टिकल्समा भिजिट गर्ने त डे बाई डे बढिराख्छन् एन्ड देन आफ्टर यो लिङ्कमा जाने यो साइडमा जाने बढी राख्छन् इट मिन्स अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लिङ्कमा क्लिक गरेँ भने मात्र पनि मलाई चाहिँ केही सेन्ट आइरहेको हुन्छ मानौ तपाईँको टेन सेन्ट यहाँबाट आउँछ होइन तपाईँहरूलाई पनि आउँछ मैले यो भन्न खोजिराखेको छु तपाईँहरूलाई नै मैले सिकाउन खोजिराखेको छु विशेष गरेर नेपालीमा यो इङ्ग्लिस आर्टिकल हो यो इङ्ग्लिस आर्टिकल विशेष गरेर आउट अफ कन्ट्रीहरूको लागि मैले यो जेनेरेट गरेर प्रमोट गरिराखेको छु राइट सो अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँबाट क्लिक गर्यो भने मात्र सम सर्टेन पर्सेन्ट आउँछ तपाईँलाई होइन फाइभ सेन्ट टेन सेन्ट तपाईँलाई आउँछ अनि त्यस पछाडि जब यो भित्र गइसके पछाडि क्लिक गरिसके पछाडि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन सोर्स ओपन हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट पर्चेज भयो भने तपाईँले के गर्न पाउनुभयो त पर सेल तपाईँको कति थियो सेभेन्टी वान पोइन्ट तपाईँको चाहिँ कति डलर थियो त सेभेन्टी वान पोइन्ट तपाईँको कति डलर थियो सेभेन्टी वान पोइन्ट यस seventy one point eighty seven cent dollar तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट सो तपाईँको आर्टिकलमा अब बुझौँ तपाईँको आर्टिकलमा टेन थाउजन्ड भिजिटर्स आउँदा तपाईँको क्लिक जस्ट टु हन्ड्रेडले मात्र गऱ्यो भने पनि two hundred into ten cent भनेको धेरै धेरै नै हो तपाईँको नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ ten cent ten cent one dollar तपाईँको नर्मल्ली चाहिँ यसरी बुझौँ ज जे भए पनि तपाईँको यो पैसा हो क्या right so you're making little bit of cash little bit of dollar तपाईँले जेनेरेट गरिराख्नु भएको हुन्छ राइट अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट क्लिक सँगसँगै अब यो जब पर्चेज हुन्छ नि यो प्रडक्ट पर्चेज हुन्छ then after you get per sale तपाईँको चाहिँ seventy one point eighty seven cent dollar तपाईँको टु हन्ड्रेडले क्लिक गरे तपाईँको चाहिँ फिफ्टी अथवा चाहिँ वान हन्ड्रेडले तपाईँको चाहिँ मानौ तपाईँको वान हन्ड्रेडले चाहिँ पर्चेस गर्यो भने कति हुन्छ त seventy one point one hundred dollar भनेको नर्मल्ली चाहिँ seventy seventy five around seventy five hundred dollar means सात हजार डलर आठ हजार डलर नर्मल्ली तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ right so two ways so यसरी चाहिँ तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङलाई एकदमै लिभरेज गर्न सक्नुहुन्छ it is call leverage it is call leverage so यो स्टेप्स तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भने डेफिनेटली यो अब मैले अपडेट गरिदिन्छु राइट अघि भर्खर मात्र यो आर्टिकल मैले पब्लिस गरेको थिएँ यसमा एडिट गर्न बाँकी थियो मैले तपाईँहरूको सामुनै एडिट पनि गर्थेँ होइन सो यसरी यो अब भिजिटर्सहरू डे बाई डे यो आर्टिकलमा अब आउँछन् होइन अनि then after they click visit होइन links and then they purchase right so यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एफिलेट मार्केटिङ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक ब्याङ्क डट कममा र तपाईँले चाहिँ सानो सानो अमाउन्टको चाहिँ जस्ट लिङ्क क्लिक गरेर मात्र पनि तपाईँले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ सो यो आउट अफ कन्ट्रीहरूको लागि विशेष मैले यो आर्टिकल यो सबै गरेको छु राइट युएस क्यानाडा अस्ट्रेलिया यो कन्ट्रीहरूमा अब नेक्स्टमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि भने यदि तपाईँहरूको भिडियोलाई uh, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् राइट तपाईँहरूको one hundred two hundred likes पुग्यो भने म तपाईँहरूलाई कसरी फ्री आर्टिकलहरू यसरी जेनेरेट गर्ने जसरी मैले तपाईँहरूलाई जेनेरेट गरेर देखाएँ राइट तपाईँहरूलाई जेनेरेट गरेर देखाएँ त्यस्तै तपाईँहरूले कसरी चाहिँ आर्टिकल चाहिँ uh, लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु राइट स्टेप बाई स्टेप सिकाइदिन्छु एन्ड देन आफ्टर अर्को भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ फिलेट मार्केटिङमा ट्राफिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ traffic Australia Canada UK USA यो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ फ्री सफ्टवेयरहरूको माध्यम युज गरेर फ्री सफ्टवेयर टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ एड क्याम्पेनहरू रन गर्ने होइन विदाउट कस्टिङ तपाईँले चाहिँ यसरी रन गर्दा पनि normally four hundred dollar seven eight hundred dollar तपाईँको चाहिँ two thousand dollar normally generate गर्न सक्नुहुन्छ राइट नेपालको कन्टेक्समा it's big amount of money out of कन्ट्रीमा त यो सानो हो सो त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ मेरो कमिटमेन्ट दुईटा दुईवटा रह्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् आफ्नो साथी सर्कलमा right it is the best opportunity आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ यसरी चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ लिभरेज गर्ने आर्टिकल एसेन्स डेभलप गर्ने यसरी चाहिँ राइट डलर जेनेरेट गर्ने so thank you so much having with me र मसँग अन्तिमसम्म रहिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई see you in the next video guys thank you